press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. <laughs> तेरे शू क्या बात है ਤੇਰਾ ਕਾਜਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਗਲ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ बाल है चलती जैसे सब उसके बापू का माल है ट्रिपी है आंखें तेरी घुंघराले बाल है चलती जैसे सब उसके बापू का माल है क्या ते हो गया प्यार ਨਿਕਲੇ ਕਰੰਟ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਚੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਗੋਰੀਏ ਨਿਕਲੇ ਕਰੰਟ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਚੋਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਗੋਰੀਏ ਨਿਕਲੇ ਕਰੰਟ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਚੋਂ बुड़ी तेरी खन खन खन खन खन के रे खन खन खन खन खन के हाँ खन खन खन खन खन के वेख वेख के चेहरा मेरा दिल ये धक धक धड़के रे hey guys this is me Gurashish Singh and I really hope ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और अगर पसंद आया तो शेयर कर दो सारे फ्रेंड्स के साथ and do not forget to hit that subscribe button right below and the notification bell icon so that we can stay in touch also do not forget to subscribe to Kuhu's channel and I will see you guys in the next video very soon thank you so much